la certeza que voy a salir de aquí Mientras cuento los billetes en un Maserati Tal vez no sea mi destino pero lo decidí Cuando el nombre de 66 velaba por mí Nada es fácil pero con un par me los ganaré Con un Grammy para darle a mamá otro 100 Una casa en Vallarta o Miami no sé Y esto solo para que ella pueda descansar bien Esto no tiene mami, tu tú me vienes cerrando estoy latino, mami, estoy latino, mami, estoy latino, mami, estoy latino, mami, estoy latino, estoy latino, estoy latino, esto latino, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dale fuego, dale fuego, dale fuego, mami, dale fuego, dale fuego, dale fuego, mami, dale fuego, dale fuego, dale fuego, mami, dale fuego, dale fuego, dale fuego, mami, dale fuego, dale fuego, dale fuego, mami, dale fuego, dale Show.